တူလမနလေဟောရစ်မန်အတိုနီလာယမီချိုကိုဂျိမ်းစ်ဝနီလာပီချိုစီပိုယီအဘဝရဒဟဲလာပါကအခပနီလာပိုရဆာလေတဘလချိုဒတူလေယတာဒေါ်ဝါချိုပိုတီတပထဝါချိုပိုယတတူပူတညာတကတဘကိုနီဒနီလာဒေါ်အဝတိမလူတနေခဘလချိုဒရတီတပတဟီလာတာခွနီလာပီချိုယတမလကွာဆိုလချိုပိုတပပကိုဒမဆာရာလတကတိလီလီနီလာချိုပိုတီတပမလူနီတာဒိုဒလာရေခဘလချိုလာနာဒိုတီတပအမွေဒိုကတဘလာဝတိအမေညာဖဲပချိုယီနီလာတကတိချိုဒရတီတပဟီလာသာလေဘချိုပိုတပကိုဒတ มาลูกคู่คือลบกระดากีซอตาปากเกลุตาลตะก็ทะลุตากเดกเดดอกอวดาเกียกอนิลาคิวพูติปากบ้ามาลัวดาเลเกระทิบกฟลากีปูสิกดบลิบลาและมาลนิตาลากีลาปตอทอดีเอมิตาพาลีดอตาดวากอติพานิลาเอดสิกลจบมปาปารวติปากมาตกุราดาปารปุขอดิตตนิลาพิธีตะคุสิปากอแล้วก็มาเนเดลาจุดราละแคตุลราเพปโจดอกเฮาสิกลปโจสเนลาพะคอเลจบตพาดาปอบัวตาเลตามาลนิเปิดพาดอกลอกวมิกโลเวกว่าปมา တာပုတ်ပါလကဲဟီလာတာမီတမကလလပုတ်တလဒလပွားချပုတ်ပါကနေလာတနီဘလတာဒေတာဝတာတလဆပဆူတကုထတ် တော့တော့ခဆာမူတီဖာနေလားပေဟီအာရမနီမတော်လက်တကမလောရာ EDL လာမေချပလာလခိတတလခလော်ဖာလာဟိတတလလီလေဒေါ်ဟေဂီဘာရတ်ဖာနေလားချပလာဝဲလခိပလက်တောမလောတာတစ်ပါစကဒီကရဘာရလူပွေတောမလောစကတိလားပဒနတိကွာဘမ်နုခဒန်မခူထဝရာချိုပလေလေဒါပဒနစီဆရာလဘချိုယမီဒိုဒါအစီခိုနေလားချပမပါတပါပလတ်စကဝရာဒါတောဒခုခလောဒတပကေထန်ခုပကိုကလောဒတကထခွေကရတိတဖာ ဟာဘဲပွားကပါဖလာတော့တာရီလိုမူလို့ဒေါက်တာဆက်ကလောတော့ပမတာတော့ဖတာတဖာအိုဒေါက်တာလက်ခပ်လို့ဖာနေလားပါရနာစီဝဲခပ်လို့ discover ကလတခုတင်ညာလော်လာမီဝဲတကွတ်တဲ့ဖတာလက်တဘဟီအဘူလဲလားဒေါပါရနာပတူပတာဝလက်တဒိုဆာမဖခုနေလားငကတိပါဝတာအိုဒဘလမီလက်ချိုပမပါတီတဘပဖလာဝတာဖခုနေလားစစ်ဒီဘနာလဲနီနီတဆက်ကတော်လဲနမလဘခဘချိုနေလားပမလာလဘကတူလိုမီဘနာလက်ချိုပလာတကွတ်ကဆက်ကတော်ခိုင်းနေလား w